内閣官房国土強靭化推進室の後藤です。本日は日本と米国の土木学会によるインフラレジリエンスに関するオンラインシンポジウムにおいて日本の国土強靭化さらにはその中の一つのプログラムである流域治水に関してお話をする機会をいただきまして誠にありがとうございます。 近年我が国では毎年のように全国各地で自然災害が発生しております東日本大震災から本年で10年でありますがその後も平成28年の熊本地震また平成30年の北海道胆振東部地震など地震の発生をしておりますまた近年の気候変動の影響により毎年のように全国各地で 水害が発生しています。このスライドはその状況を示したものであります。我が国では昭和36年より水害による被害額の統計を取りまとめております。毎年のように水害が発生しておりますが、令和元年の水害被害額は全国で約 2兆1500億円となり東日本大震災の津波を除くと水害被害額が統計以来最大となっておりますまた津波災害を除くと令和元年東日本台風による被害額は約1兆8600億円となりこれも統計開始以来最大の被害額となっております。 我が国では戦後直後の度重なる洪水被害を踏まえて治水対策を協力推進することにより人的被害は大幅に軽減したものの経済成長にの進展に伴い資産が増大することにより経済的被害は甚大なものとなっております2030年を 目標とする s d s でも水関連災害による死者や被災者数を大幅に削減し経済的損失を大幅に減らすことが求められております国土強靭化を進めるためには事前の防災対策が非常に重要であります我が国の近年の 災害を見ると水害による被害額と復旧に要する費用は事前の防災対策に要する費用の5倍から6倍の被害が発生しております。度重なる水害の発生状況を考えると大災害が全国のいつどこで発生してもおかしくない状況であります。国民の生命財産を守るためには今後も中長期的に 必要十分な予算を確保し、事前の防災対策をしっかり進めることが重要であります。このスライドは、令和元年、東日本台風による阿武隈川の被害を表したものであります。阿武隈川においては、事前に必要な整備費として約1300億でありますが、 この投資がなかったために、今回の台風では約7000億を超える被害が発生しております。事前の防災対策による効果としては、被害を大きく軽減でき、特に人命を守ることにつながることや、災害後の復旧や被災者の生活再建等にかかる費用、社会経済活動への影響などを軽減できるなど、 後手に回ることがないよう着実に事前に対策を進めることが必要であります。国土を強靭化していくためには大規模自然災害発生時に人命を守り経済社会への被害が致命的ならず迅速に回復するショック体制強さと回復力しなやかさを備えた 国土経済社会システムは平時から構築していくことが非常に重要でありますこのグラフは1時間降水量50ミリ以上の年間発生回数を示したものであります時間雨量50ミリを超える短時間強雨の発生が 増加しているこの気候変動の影響により水害のさらなる頻発化激甚化が懸念されておりますこのスライドは国土交通省において気候変動に伴う降雨量や洪水の発生頻度の変化をシミュレーションしたものであります。 候変動シナリオとして2度上昇する場合の降雨量は全国においては約1.1倍、流量では約1.2倍、洪水の発生頻度が約2倍となることが示しております。近年の水害の発生状況や気候変動の影響を踏まえると 今後も施設の能力を超える洪水が発生することを前提に治水対策を進めていくことが重要であります気候変動の影響や我が国における人口減少や少子高齢化の社会的な動向また 5G や AI などの技術革新などの変化を踏まえてあらゆる関係者が共同して 流域全体で行う流域治水へ転換をしていくことが重要であると考えております。今後は河川や下水道、管理者主体のハード対策、また河川区域や氾濫域における対策を行ってきた従来の治水対策から、あらゆる 関係者の共同による対策あらゆる場所における対策を実施する流域治水へ転換していくことが重要であると考えております。このように河川管理者等が主体となって行う河川整備等の事前防災対策をさらに加速させることに加えて あらゆる関係者が共同して流域全体で行う流域治水への転換を推進し総合的かつ多層的な対策を行っていきたいと考えておりますこのように流域治水とは堤防の整備ダムの建設再生などの対策をより一層加速するとともに、周水域から 氾濫域にわたる流域に関わるあらゆる関係者が共同して水災害対策を行う考え方です。治水計画を気候変動による降雨量の増加などを考慮したものに見直し、集水域と河川区域のみならず氾濫域も含めて一つの流域として捉え、地域の特性に応じて氾濫をできるだけ防ぐ 減らす対策被害対象を減少させるための対策被害の軽減早期復旧復興のための対策をハードソフト一体で多層的に進めていきたいと考えております今後の流域治水対策の進め方としてはまずはじめに近年 各河川で発生した規模の洪水、内水被害に対応する流域治水を進めるとともに、気候変動の影響を踏まえた河川整備基本方針や河川整備計画を見直し、その後、気候変動で激甚化する洪水、内水に対する被害を回避するための対策を進めていくという手順を取りたいと考えております。 ここからは流域治水対策を含む我が国における国土強靭化を推進するために昨年12月に閣議決定をした防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策について説明をさせていただきます。5カ年加速化対策では激甚化する風水害や 切迫する大規模地震への対策予防保全型のインフラメンテナンスへ転換するための老朽化対策国土強靭化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化の推進など国土強靭化を進めるため令和7年度まで5か年間に追加的に必要となる事業規模を定めて 対策を講ずることとしております。対策は、流域治水を含む、流域治水対策を含む123対策、通常の予算に追加的に必要となる規模は、おおむね15兆円程度を目途とし、令和3年度から令和7年度までの5か年間で集中的に 対策を実施することとしております。流域治水対策は、この5カ年加速化対策において主要な一つのプログラムであり、河川流域のあらゆる関係者が共同して流域全体で行う治水対策、流域治水対策を関係省庁で連携して推進することとしております。 河川ダムの整備下水道砂防海岸また農業水利施設水田や国有地の活用など本対策における達成の中長期の目標を定め5年後に達成状況を定め対策を進めることとしております。 このスライドは5カ年加速化対策における中長期目標の設定について表したものであります。例えば流域治水対策の河川整備でありますけれども一級河川における近年の最大洪水に対応した河川の整備率が現在65%であるものを中長期的には100%まで持っていく本 5カ年の加速化対策の投資により通常の予算では令和32年度頃までかかっていたものを5年前倒しをするということであり一級河川の整備率が 5, 5カ年対策後令和7年には73%まで上昇させることがこの目標この、えー、加速化対策で、えー、設定されております。 このスライドは5カ年加速化対策による事業費の投入と目標達成時期の前倒しの関係を表したものであります。河川整備において棒グラフのような通常の事業費に追加的に5カ年対策において5カ年事業費を投入することにより 目標達成年次を令和32年度から令和27年度に前倒しをし、現況の河川整備率を65%から5年後には73%まで上げる関係を表しております。国全体としての5カ年加速化対策の 中長期の目標や対策を説明してまいりましたが今後は各地域の計画に落とし込みその地域の目指すべき姿を具体的に示した上で目標に向け対策を進めていくことが重要であると考えております。そのためには各分野において施設管理者が作成する 施設整備計画を踏まえて地方公共団体が目指すべき将来の姿を地域計画として策定していくことが重要であると考えております本日は我が国の災害の状況それを踏まえた流域治水への転換またそれを予算面で支えるための 国土強靭化のための5カ年対策について説明をしてまいりました。今日のお話が皆様のお役に立てれば幸いです。どうもありがとうございました。